Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hashtag läuft. Die beiden hatten wohl einen angenehmen Flug. Das ist wohl mit Abstand der beste Bodyguard. Ah, this is great, man. Good. This is great. What's up? Boom. Ah. <laughs> Good. Go back. Ah, I'm so impressed, man. You guys are doing a great job. Irgendwann ist man für den Rummel doch zu alt. Ah, <laughs> fick dir den Mobil! Oh mein Gott! Dieser Hund hat die besten Parcours-Skills. Get right up, right up, right up, right up, right up, right up, right up, right up. You right me? You right me? Stop there, mate. Stop. Stop there. Dieser Mann hat den Feuerwehrleuten auf jeden Fall geholfen. Ahí están candado. Pinos que están en el bosque atrás. Claro, ahí están rompiendo el candado para que pueda acceder bomberos. Ahí que Hay dos bomberos que se encuentran al comando de la situación. El carro está por un costado, aún no puede acceder y están buscando la manera más fácil y segura de acceder al lugar de las llamas. Martín, al ¿por qué? del bosque no se ve, pero las llamas siguen propagándose. ¿Y por qué? ¿Por qué? Dieser Moment wenn deine Freundin alleine zu Hause ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass doch gerne ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke. Bis zum nächsten Mal.